nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo. Please lang po mag-subscribe kayo para lumaki naman yung mga subscribers ko. At saka huwag kalimutan mag-comment. Kasi pag nagko-comment kayo mga kaibigan, mas maganda para nakikita ko kung ano yung mali ng vlogs ko, ano yung dapat natin i-vlog muli. Kasi pag may nakikita ko dyan ng comment na negative or positive napapaganda na improve ko yung vlogging ko Magandang umaga sa ating lahat. Ang pagkikwentuhan natin ngayon kay uh, about BBM. Ah, uh, sa palagay ko wala nang makakapabagsak pa kay BBM. Kasi nakikita naman natin, 'di ba, sa mga suporta na uh, ibinibigay ng taong bayan sa kanya. Uh, sa akin palagay, siya talaga yung ano, magiging Pangulo ng Pilipinas sa darating na eleksyon. Unang-una sa lahat, kung bakit hindi siya mapabagsak, plataforma, mga kapatid. <laughs> 'Di ba? Sino bang may pinakamagandang plataforma sa kanilang mga kumakandidato ngayon? <clears throat> Wala, 'di ba? Si BBM lang ang may magandang plataforma. Nakikit naman natin sa mga mga speeches niya, di ba? Mga talumpati niya, kabawat uh, ah, caravan na umatin siya. Ang mga sinasabi niya lahat, puro sa para sa mga mahirap, puro sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa mga mayayaman. Inuuunahin nga niya yung mga magsasaka, mga OFW, mga nagugutom, internet uh, infrastructure, yun ang mga unahin niya. Kasi nakikita niya na mga mahihirap, mga babayan, lalo pang naghihirap, lalong nababaon sa utang. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit sa palagay ko, si BBM ay hindi siya mapabagsak kahit sino man sa kanila. Ang isa pa, kung bakit hindi siya mabagsak, palagi ko yung utak. Yung brain ni BBM. Sino pa ang uh, sa kanila ang yung pag-iisip ni BBM eh, napakaganda. Nakita ba natin na na sumagot sa mga binabato sa kanya? Hindi, 'di ba? Parang cool lang siya eh. Chill lang siya mga kabarangay hindi siya sumasagot sa mga kung ano-anong mga bagay na binabato sa kanya. Lalo na yung mga bias na mainstream media dyan, yung mga bias na reporter. Hindi sumasagot, pinabayaan lang niya kasi may utak siya eh, matalino. Alam niya yung gagawin niya, kung paano siya umangat. Kung ibang kandidato yan ang batuhin mo ng dumi, palagay mo kaya hindi sasagot? si Aniver, saan mag-provide ah, uh, kayo ng video na mayroon siyang sinagot na bumato sa kanya ng dumi. Wala, di ba? So, palagay ko, wala na, hindi na siya babagsak talaga. Tapos yung mga disqualification case, cancellation case laban sa kanya, palagay nyo ba magtatagumpay ah, uh, yung mga yon? just in case mga kabarangay dyan na si BBM ay ma-disqualify or uh, baka sa oras ng pagbasa ng Comelec ang kanilang final decision. Alam nyo? Ang daming tao na sumusuporta kay BBM sa NCR National Capital Region, di ba? Ang daming maka, maka BBM dyan. Nakita lang natin yung caravan sa Quezon City na halos yung Commonwealth area ay punong-puno. Kasi nga naman, may mga politiko diyan lalo na mga mayor diyan na ayaw payagan na magkaroon ng rally or pagtitipon sa isang lugar diyan sa Maynila. gusto pa lang matraffic yung mga ibang tao, nandamay pa sila ng ibang tao na dapat walang traffic sa Commonwealth, yan tuloy, nagka-traffic-traffic, tapos yung mayor ata yan nagreklamo kung bakit nagkaroon ng traffic. Eh normal, kasi yung ang ginawa nila, hinarangan nila yung ano, permit ni BBM na mag-rally, hinala, hinarangan nila yung request ni Congressman Defensor, Mike Defensor na mag-rally doon sa Quezon, Quezon uh, City Circle. Kaya yun nangyari, nagka-traffic-traffic tuloy. Hindi, kung naman yan eh, mga kapatid, yung Quezon City Circle is public property. Mag-playship kayo mga mayor kung mayroong ganyan na humihingi ng permit sa inyo para mag-rally or mag-caravan. Dapat payagan nyo na kasi hindi nyo alam. Mamaya baka lulundag rin kayo sa ibang sa, sa kanyang partido para makahingi kayo ng tulong, ng suporta sa national government. Dapat mga local government, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Naman, naman natin, naman tayo magpipermanente sa panunungkol natin sa mayor. Mayroon namang expiration yung kwan natin. We can only serve as a local government for three years. Then, another ano, filing of candidacy. Kung ma-elect ka ulit, eh, another term mo. Kung ma-elect ka ulit, another term. But, you, you can serve only for three terms. Yan ang tandaan natin, mga local government. Kaya dapat, uh, mga ganyan, pagbigyan na. At yung mga disqualification case pa, let's say yung kanina yung topic ko kanina yung yung idugtong ko lang ito na just in case na i-disqualify si BBM or i-cancel yung COC niya palay ko mahirapan bakit kasi di sabi ko kanina ang daming sumusuporta sa kanya sa sa NCR tapos yung mga ah, uh, pa, malapit na probinsya, di ba? Cavite, ng Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, baka hanggang Pangasinan pa, Laguna, ano pa? Pag yun nagsama-sama at sumugod sa Manila <laughs> sa opisina ng Comelec, kung sakaling i-disqualify o i-cancel yung COC niya, ayawan ko lang, baka ano na mangyayari? Baka mas masawal pa sa people power nung id sa uno. Kaya dapat, tignan natin yung survey, tignan natin lahat yung mga pangyayari ngayon na si BBM hindi naman nag-invite yan ng mga magrarally, hindi naman sila nag-organize. Di ba? Ang nag ang nag-organize talaga yun yung mga supporters niya, mga kababayan. Sila ang lumalakad ng mga permits, lahat na. Hindi si BBM ang nag invite hindi na hindi pa natin nakita siya na nag-invite, di ba? Wala as in wala. Tapos yung pundo. Yung pundo ng pangungumpanya, sa palagay nyo ba, ikaw mayaman, billionaire ka sa Pilipinas, multi-billionaire ka sa Pilipinas, sa palagay mo ba, suporta mo ba si kung sino-sino? Napaka nandun sa one digit lang ang survey? Palagay ko hindi. Kung akong bilyonaryo at may interest ako sa mga sa sa mga business, di ba? Sa mga businesses mo. Gusto mong, you know, palawakin pa ang suporta ng gobyerno sa iyo dahil sa mga businesses mo. Dapat sumuporta ka sa malakas So ngayon yung ngayon, yung bibigyan mo ng pundo, buhusan mo ng pundo yung malakas na survey. Para sa ganun ay mga business mo ay manatili. Ganun ang gagawin ko kung ako. Kaya sa ngayon, nakikinat, nakikit natin na ang pundo ay bubuhos na siguro kay BBM. Yan ang nasa isip ko. Yan ang opinion ko lang ha. Ah. Kasi ganyan naman ang politiko sa Pilipinas. Kahit, sa, kahit saan, kahit naman sa Amerika, ganyan din ang politiko. Kung saan ang malakas, yun ang binubuhusan ng mga mayaman na negosyante ng pundo. Para sa ganun, yung mga interest nila sa gobyerno ay makukuha nila. Once na pumasok yung kandidato nila. Di ba? So, ganun talaga yung lak, uh, kalakaran sa politiko kahit sa ambansa. So, yung mga kabayan, ah... Uh, yan muna ngayon ang pag-uusapan natin. Sa susunod naman yung iba na yung gaano kalakas talaga si BBM. Kung bakit gustong gusto siya ng taong bayan. Dahil sa plataforma, yung utak niya, hindi siya against uh, sa mga mahirap hindi niya minamata yung mga mahirap. Instead, tinutulungan niya. Nakita lang natin yung Angkas Riders. Sinong sumuporta sa mga Angkas Riders noong dapat ay ipahinto yung mga Angkas Riders papahinto ng LTFRB. Di bang nagtanggol sa kanila si BBM at saka si Amy Marcos, si Adora Amy Marcos lang. Wala nang iba pa. Kaya So, salamat sa lahat sa pakikinig sa aking vlog for today. Uh, George R. Vlogs po lamang. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo. Please lang po mag-subscribe kayo para lumaki naman yung mga subscribers ko. At saka huwag kalimutan mag-comment. Kasi pag nagko-comment kayo mga kaibigan, mas maganda para nakikita ko kung ano yung mali ng vlogs ko ano yung dapat natin i-vlog muli. Kasi pag may nakikita ko dyan ng comment na negative or positive, napapaganda na i-improve ko yung vlogging ko. Kaya please lang po mag-comment. Again, mag-subscribe. Saka huwag kalimutan pindutin yung bell dyan. Notification bell. Para pag mayroon akong vlog, bagong vlogs ay manonotify kayo at kung minsan nagla-live stream ako, manotify din kayo. Yun, uh, salamat ng marami. God bless us. Stay safe and healthy. Sumunod sa mga government protocols regarding sa COVID-19 para manatil tayong malusog mga kababayan. Salamat po, George Vlogs.